Hello, maqaan kiyya Nuree jedhama. An hojjettuu fayyaa M Health for Review hojjedha. Dubartoonni ulfaa laallii argachuu hin danda'u jettee yaaduu malta. Eeyyami talaalliin COVID-19 dubartoota ulfaa keessattis fayyadamu yookiin kennamu akka danda'amu mirkanaaweera. Talaallamuun filannoo dhuunfaati. Yeroo murtii mataa keetii gootu waa'ee armaan gadii kana itti yaadi. Rakkoo kudha sagaliin qabamuun si malu rakkoo sababa COVID-19 Kubbiin sitti cimuu fi ulfa bakka hin ga'in da'uu, bu'aa talaalleen sii qabuuf miidhaa talaalleen qabu hubadhu. Yoo guututti talaallii fudhatte hojii armaan dura hojjechaa turte kan akka hiriyyoota kee wajjiin yeroo dabarsuu maatii kee waliin wal arguu sanit deebita. Yoo gaafii yookiin yaada dabalataa qabda ta'ee dhiyeessitoota yaadaa kanneen sii fi ulfoo hordofan kanneen akka maatii dooktora OBGYN yookiin ogeessitoota dubartoota deessisanii wajjin haasawaa galatoomaa.